Desde a Secretaría das Mulleres da CEGA facemos un chamamento a participar na movilización que temos convocado o vindeiro lunes 1 de outubro ás 12.30 diante eh, do edificio do Servicio Galego de Igualdade e que ademais tamén coincide con que é a sede onde está o Consorcio de Servizos de Igualdade do Benestar. O motivo, a vulneración sistemática nun servizo esencial para o cuidado de persoas dependentes e para o cuidado de crianzas non e para a educación de meniños e meniñas menores de 3 anos na que se están a vulnerar de xeito reiterado os dereitos eh, fundamentais non eh, que teñen as traballadoras eh, traballadoras deste servizo, pero fundamentalmente as traballadoras, porque son máis do 90% do seu persoal son mulleres, cando eh, solicitan eh, permisos relacionados coa conciliación da vida familiar eh, e laboral. Non? Un recente estudo que vende de, de publicar a CIGA, o Gabinete de Economía da CIGA, eh, pon de relevo que en todos os casos máis do 77% eh, das persoas traballadoras que fan usos de, permisos de conciliación, de reducidos de xornada, de excedencias, eh, son mulleres. Non? Isto non só ten consecuencias sobre a nosa saúde, senón que ten tamén consecuencias económicas e consecuencias eh, sobre o que é a calidade do noso traballo. Non? Vemos como a Cotío nos vemos obrigadas a acollernos a excedencia precisamente pola denegación de reduccións de xornada, de, de, tamén de denegacións de permisos relacionados coa conciliación E o certo é que non hai un investimento, non hai políticas sociais destinadas precisamente a paliar non esa, esa falta de servizos públicos e esa falta de investimento político e social sobre o que son as políticas da conciliación. Por tanto, eh, nós temos unha campaña eh, sostida en cada unha dos meses de ano, en cada unha das empresas deste país, dirixida a concienciar as traballadoras e eh, traballadores deste país de cales son os seus dereitos laborais, de cales son as opcións que desde a CIGA entendemos que podemos dar non como resposta a esa vulneración de dereitos e cales deben de ser tamén as iniciativas non só na negociación colectiva, non só nas empresas, senón tamén desde a propia administración, desde os propios poderes públicos, non para artellar unha sociedade libre de, de, de discriminacións, unha sociedade igualitaria na que as mulleres non teñamos que ser unha vez máis as que nos fagamos cargo das responsabilidades de cuidado.